On pense en général que la philosophie, ça, ça sert à rien. Euh, oui, mais à mon avis, ça sert à penser.